Buenos días, esto es la mesa redonda y antes que nada que se presenten los participantes. Hola, soy Acron Ángel y voy a representar a las naves escolta. Hola, muy buenas, soy Ochadar y voy a intentar representar a los pilotos de Libia. Yo soy SPN del servidor Libra y soy usuario de, de línea. Yo soy Juanma del servidor Virgón y usuario de, escolta. Hola, buenas tardes. Soy Popares y soy representante de las casas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andair, soy del server Aquaria y voy a representar las naves caza. Creo que solo falto yo entonces. Yo soy Etza, del servidor Virgon y aunque soy piloto de caza, voy a hacer de moderador en esta especie de mesa redonda en los próximos vídeos. Cuando empecé con la mesa redonda estamos en una situación muy diferente. Las portadoras acaban de ser introducidas en el juego y lo cierto es que mucha gente estaba quejándose en los foros. mucha gente dejó el juego en ese momento. Fue entonces cuando hablándolo con Ochar, que está también aquí, decidí crear la mesa redonda como un lugar donde los jugadores pudiesen elegir a unos representantes y que discutiesen los problemas del juego de una forma mucho más ordenada de lo que se puede producir en un foro. Mi idea, entendernos hablando. Esa era mi idea. No, no es que no me gusten los foros, pero sí que es cierto que no se consigue lo que se quiere muchas veces. El tono puede ser agresivo, uno lo puede entender agresivo cuando lo lee, cada persona lee las cosas de una forma diferente, pero desde mi punto de vista todos eh, oímos o escuchamos de la misma manera y hablando es la mejor forma de entenderse, así que de aquí surge este proyecto. Aunque al principio hubo poca gente que se apuntó y estuvimos a punto de cerrar el proyecto, estoy contento porque, bueno, en esa última semana que añadimos se apuntó gente, parece que bueno, os, daría pena. Y <laughs> la gente se apuntó y aquí estamos. O sea que estoy muy contento. Después de seis meses, desde noviembre que planteé la idea de soporte, lo hemos conseguido, estamos grabando el primer vídeo, un vídeo de presentación, y este vídeo va a llegar a los desarrolladores y va a ser subtitulado, y en esencia lo hemos conseguido, vamos a grabar nuestros cinco vídeos. Por último, dar las gracias a... bueno, los representantes o los jugadores o las personas, en esencia, que me han ayudado a conseguir esto. Las personas que me han ayudado a conseguir esto han sido, en un primer lugar, mis compañeros de clan, entre los que se incluyen Ochadar, Akron, Ochadar, por ejemplo, diseñó los logotipos que estáis viendo mientras alguien habla, y a Soporte. Soporte, la verdad es que se portó muy bien. Cierto es que tardaron mucho, pero estaban conmigo, querían que mi idea saliese adelante y lucharon por ella y aquí estamos. Pero yo creo que independientemente de eso, lo más importante es dar la enhorabuena y las gracias a los jugadores que se presentaron, los que votaron y los que están hoy aquí gastando su tiempo en grabar este vídeo para que el juego pueda mejorar. Entre mis objetivos, entenderse, dialogar y conseguir que el juego sea un juego mejor y una mejor comunicación entre los desarrolladores y los jugadores. Muchas gracias y esto es la mesa redonda.